Moi, je voulais vous parler de mon implication dans, l'open access et pourquoi j'y suis assez fortement impliquée en fait. Donc c'est pour trois raisons. Je suis maman d'une petite fille qui a une maladie euh, génétique grave et en tant que parent, euh, j'ai besoin de m'informer sur cette maladie, j'ai besoin d'en parler avec d'autres parents et donc euh, on a appris petit à petit à lire les articles scientifiques sur cette maladie. On se réunit, on en parle et il n'y a rien de plus terrible pour nous que de nous retrouver devant une barrière euh, impossibilité d'accès à l'article parce que ça coûte 30 dollars. Et donc pour moi, en tant que citoyenne, l'accès à la science ouverte est euh, fondamental. Certains comme Peter Suber, j'ai revu ses arguments euh, il y a deux jours là, dit c'est pas le but premier de l'open access. Et là, je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est un des buts premiers quand même. Je suis bibliothécaire dans une école d'ingénieurs et euh, il m'a paru important dans cette école de mettre en place une archive ouverte institutionnelle qui s'appelle SAM, pour Sciences, Arts et Métiers. Euh, et sur cette archive, on demande aux chercheurs de mettre en open access leurs publications, les publications qu'ils ont faites dans le cadre des travaux de cette école. Et ça me paraît fondamental en tant que bibliothécaire de mettre à disposition de l'ensemble de la société et du public euh, les publications qui ont été faites sur des fonds publics et qui sont pour moi des biens communs de la connaissance. Et en les mettant en open access comme ça, euh, sur une archive ouverte euh, institutionnelle, on est garant de la qualité des métadonnées et de la, manière dont les publications sont diffusées. J'ai été chercheur un peu dans une vie intérieure, on peut dire, et donc j'ai fait quelques publications que j'ai déposées en open access dès que j'ai pu. Ça me paraissait fondamental de les déposer tout simplement pour qu'il soit lu, parce qu'une thèse de doctorat euh, n'est pas un document qui naturellement est lu sous forme papier euh, dans les bibliothèques.